En este vídeo vamos a tratar de las razones, la conveniencia y las consecuencias del nombre de Guadalupe. Todo nombre sagrado es importante. En la Sagrada Escritura el nombre no es algo casual, sino que significa lo que una persona es o su misión. Eva, Abraham, Moisés, Pedro o el mismo Jesús son nombres con un significado importante relacionado con lo que eran o su misión. El nombre de Dios en la Sagrada Escritura tiene suma importancia. Se le atribuye uno de los mandamientos de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. A los israelitas cuando estaban en sus peores momentos acudían a Dios por el honor de su nombre para pedir perdón y misericordia. Jesucristo, cuando enseña a orar a sus discípulos, les enseña la primera petición que sea santificado sea tu nombre. La imagen de la tilma de Guadalupe está en gran relación con la Sagrada Escritura. Aparece como Inmaculada en relación con el principio del plan de salvación de Dios para la humanidad y aparece como mujer del Apocalipsis en relación con el final del plan de salvación, y también aparece como doncella encinta en relación con la mayor profecía del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías, y es la única aparición mariana en la que la Virgen aparece encinta. ¿Cómo surgió el nombre de Guadalupe? Sin duda la tradición es ininterrumpida desde 1531 pero los documentos, y en especial el Nikan escrito en vida de los que vivieron los hechos por un autor conocido y en idioma e indígena, aunque con alfabeto latino, son las mejores fuentes. En el Nikan se narran las cuatro apariciones de la Virgen a Juan Diego, una aparición a su tío Juan Bernardino en la que es curado de su enfermedad. Se narra la estampación milagrosa de la imagen de la Virgen en la tilma ante diversos testigos y también se narra cómo la Virgen pide en la aparición a, San Juan, Juan Bernardino que se le llame la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Pero en algunas ocasiones se ha discutido si esto es un simple error de transcripción fonética, puesto que la Virgen hablaba en idioma nahuatl con San Juan Diego, y simplemente se tradujo por algo semejante y conocido por los españoles, y de este modo quedó puesto un nombre, nombre inducido por la propia importancia de la advocación mariana de Guadalupe, que era la de mayor renombre entonces entre los españoles. Colón, había sido devoto de la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés procedía de la región extremeña. No así el primer obispo de México, que era vasco. Entonces se sugiere que ese error podría ser debido a otras alternativas que pueden significar la que aplasta la serpiente, la que aplasta la serpiente de piedra, u otras de menor importancia mariana. Sin duda, estas menciones a la serpiente tienen relación con la Inmaculada, pero curiosamente en la imagen de Guadalupe, aunque es de tipo Inmaculada, no aparece ninguna serpiente en sus pies, como aparece en otras muchas representaciones de la Inmaculada, como por ejemplo vemos aquí en la medalla el texto indígena del Nicán tiene palabras en español, como son los cargos y especialmente los nombres propios, Juan Diego, Juan Bernardino, y en los de María, Jesucristo y Dios siempre están en español, y por supuesto el nombre de Santa María de Guadalupe con que quiere ser nombrada. También aparece en español el toponímico con que en adelante se nombrará al lugar de la aparición, en vez de Tepeyac no hay razones para que no se haya transmitido entonces un nombre en el idioma original. Si hubieran deseado que el nombre fuera indígena, ni a la Virgen se le impedía, pues hablaba en ese idioma, ni al narrador se le impedía, pues escribía en ese idioma. Por tanto, hay que concluir que voluntariamente la Virgen y el narrador utilizaron un nombre en español para nombrarse a, sí misma el testimonio de dos testigos es válido, y en este caso tenemos a la Virgen y al propio narrador. ¿De dónde procede el nombre de Guadalupe? Pues de un toponímico del lugar donde apareció milagrosamente la talla de la Virgen en Extremadura hacia 1315, que estaba al lado del río Guadalupejo. Guadalupejo tiene la raíz árabe guaz, de otros muchos nombres que significan río, Guadiana, Guadalquivir, etc. Y el sufijo lupejo, que es la contracción de las palabras latinas lux expeculum, espejo de luz. Extremadura es una región que había sido dominada por los romanos y luego por los árabes. Nada tiene de extraño que sus lugares tengan nombres compuestos por las dos dominaciones. Por último, a ese nombre guadalupejo se le suprime el sufrijo, que tiene carácter despectivo en muchas ocasiones. Y en conclusión tenemos que el nombre de Guadalupe significa río, espejo de luz. Aquí vemos el mapa topográfico y la disposición del río Guadalupejo frente al lugar de Guadalupe. Este es además un nombre que le conviene, puesto que la mujer de la tilma aparece como mujer del Apocalipsis, y en el Apocalipsis la Nueva Jerusalén está formada de los mismos tres elementos que tiene el nombre Guadalupe. En la Nueva Jerusalén existe el río de agua de la vida, existe el material de oro puro semejante al vidrio puro que refleja como un espejo sin duda, y la ciudad no tiene mm, mm, sol ni luna porque la ilumina otra luz muy superior que es la gloria de Dios. También le conviene la palabra luz al nombre al significado de Guadalupe, porque al aparecer como docella encinta, ella va a dar a luz a Jesucristo, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero además, en su imagen aparece escrito perfectamente la palabra luz en los pliegues de la túnica, y ella está delante de una gran luz detrás de ella. Vemos aquí cómo la palabra luz está perfectamente escrita eh, en los pliegues. Además le conviene el significado de la palabra espejo porque la, Iglesia le atribuye a la Virgen las palabras del libro de la sabiduría, que es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios pero también en la imagen hay un espejo, pues las estrellas del manto de la tilma no están situadas aleatoriamente, sino que son fiel reflejo de una posición de ellas en el cielo en el día y hora de su estampación. Y los mapas de estrellas están hechos en proyección espicular, a diferencia de los topográficos. Por tanto, la imagen está impresa en espejo. La consecuencia del nombre de Guadalupe es que la Virgen quiere dar un significado a la manifestación en México que va más allá de los sucesos de aquel momento, porque toma una advocación preexistente para nombrarlos. Tenía muchas donde escoger y sin embargo escogió Guadalupe. Es seguro que la Virgen no se equivocó al escoger este nombre, por tanto, para interpretar el mensaje de la mujer del Apocalipsis en México, hay que conocer las etapas previas de la Al darse la Virgen el nombre de Guadalupe, quiere también decir que el mensaje excede a México, a la manifestación en México y por tanto el mensaje se minusvalora si sólo se considera parcialmente en el tiempo esa parte de su advocación o en el lugar. México es a la Virgen como Roma es al Papa, una sede depositaria de un mensaje divino para el mundo. Por tanto, la guadalupana es mucho más que mexicana. Si desea más información, acuda a nuestro web guadalupeforyou.org guadalupe4u.org